تمرین نوت‌های سیاه و چنگ صفحه 27 در این تمرین انگشت دوم روی می قرار گرفته میزنیم می می فا می در این تمرین در اصل فرق بین نوت‌های چنگ و سیاه اجرا میشه سیاه یک ضرب کامل نوت‌های چنگ نیم ضرب می می فا می سکوت همین تکرار میشه دفعه بعد این می می فا می رو میندازه در یک دوری میگه می می فا می می فا می می فا می این دو خط یک پله پایینتر یه پرده پایینتر از ر و در نهایت یک پرده پایینتر از دو هم اجرا میشن می می فا می می Me, me fa me. Me, me fa me. Me, me fa me. Me fa me. Me fa me. Le, le, mi, le. Le, le, mi, le. Le. این تمرین رو به سرعت 70 اجرا میکنیم دقت داشته باشیم که وقتی علامت تکرار یعنی یک خط میزان با یک خط میزان کروفتر و جلوشون دو تا نقطه میبینیم این به معنی برگشت است اگر برعکس این علامت مثل پرانتز با پرانتز بسته مثلا در جایی دیده نشه در این تمرین ما برمیگردیم به ابتدای حرفه ولی اگر وسط کار ببینیم که این تکرار باز شده تا جایی ادامه میدیم که تکرار بسته شده و اونجا که رسیدیم برمیگردیم به جایی که تکرار باز شده بود و اون قسمت داخلی مجموعه رو تکرار کنیم این تمرین رو کمی تندتر اجرا Música